tengo que sujetar No me puedo caer, si yo lo puedo lograr Todo reto también, fuerte me voy a agarrar No me puedo caer, no me puedo perder No quiero gastar tanto tiempo otra vez Con un viaje soñé, si trataba de fe Vente, sujétate Sujétate, sujétate, sujétate Vente, no la bajes, agárrate fuerte Dale, sujétate Sujétate, sujétate, sujétate ya lo cagué A nadie nos parecemos, no nos compare La maniobra de esta bruja te podés caer No necesitas de que lo conduzca sobre este riel Te preocupa para la luca, yo no llega al 100 No era mucha rúcula de ruta, la tragué Nunca tú no, disfrutas disfrutas esta por de ayer Sube por capella luna para florecer Si quiere que la plaque voy para Van a tener que hacer más que ver no caer Porque vamos a levantarnos y más fuerte Jamás vamos a callarnos en esta shit Si tú quieres vacilar, sujétate Está sonando la plaque, recátate Mueven toda la cabeza, vos lo sabés La culpa ya no me pesa, ahora me se ve La weed está en la mesa, me la volé asiento como fresa me enrollé Fino frío como el corsa por fresh mío es como Mico de flow sabe Bien argento como el trigo te entregué Flowcito y barrita rica te mostré Tener conto de mi equipo, la suerte Te hace todo, todo temblar su En un viaje soñé, si tratabas de fe Vente sujétate Sujétate, sujétate, sujétate Vente no la bajes, agárrate fuerte Dale sujétate Sujétate, sujétate, sujétate de pie, Más me pasé, el flow conseguí, jamás me bajé Como el una teja para que caigan las redes Forreo tu fashion, comete tu crecer Dice que me falta crecer, si los escuche Muy poco tienen, ustedes los miles, nosotros los cienes Corre las balas del flow que maneja mi rostro Trepa murió, mucho humo, trenes del rico no lo corro Ya me subo, ya me subo Manchada en las pieles de mi sujeto, mi sujeto, me sujeto, me someto Luma, me someto, mi sujeto Manchada las de mi sujeto, mi someto, ya, ya, y no te sueltes Seguí mi boda, nunca mientes Si la habla move está caliente Hay mucha hambre y no de carne, poco verde, ¿me entiendes? Tantas mentiras, son santo presidente Ajusto calibre y aprieta los dientes Copo una lluvia, cloro y detergente Paraguas no resiste al más residente Bendecido y esquivando la suerte Mal humor pero siempre buena gente Contra el lobo luchando diariamente Me despierto y la sencilla ya siente la tapa un viaje soñé, se trataba de fe, vente sujétate Sujétate, sujétate, sujétate Vente no la bajes, agárrate fuerte, dale sujétate Sujétate, sujétate, sujétate